¿Qué opina usted de la crisis actual? ¿Qué opina usted de la situación actual de la educación? ¿Piensa usted que los recortes servirán de algo? Gracias por su colaboración. No hay de qué.